Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Freak, bienvenidos a un video de reacción más. En este caso chicos, por fin tenemos el tráiler oficial del volumen 5 ah, Acompañado con el, el, el Acompañado también con el, short character de Yank que hace poco se estrenó, estoy viendo los dos casi al mismo tiempo, por lo cual pueden ir a checar el otro video, si, si no lo han visto, a los, voy a dejar los links por aquí en, en la pantalla o aquí en, la descripción, ahí pueden ir a checarlos también. También chicos, por sobre todo, vayan y chequen el contenido original de Roaster Teeth es uno de los mejores que he visto en, en internet en, en mucho, mucho tiempo. Así que bueno chicos, ya muchos estamos esperando el volumen 5 que está a punto de estrenarse. De hecho, creo que para este momento ya se estrenó en, la página oficial de Rosettings para Fierce Members. Y eh, dentro de una semana de diferencia, unos cuantos días más de diferencia, se va a estrenar para YouTube. Así que si ya lo viste por parte de Fear Members o estás esperando el, inicio como, como yo en, YouTube, quédate para ver las reacciones aquí en el canal, sobre todo para apoyar más esta serie. Chicos, saben que se ha, crecido de una manera increíble en internet y sobre todo por parte de, de muchísimos como yo que estamos haciendo reacciones para atraer más gente a, este, a esta comunidad de Teeth Así que vayan y chequen el contenido original, vayan y chequen su canal, porque no solamente son animaciones, también hay un montón de cosas más que te puedan interesar. Así que bueno chicos, vamos directo al video. Ok chicos, esto es el tráiler de volumen 5 de Ruby. Uh, la animación se ve excelente. Acabamos de llegar a un... The White Fang was promised the destruction of Haven, and they'll have once we have what we need. Your plan isn't gonna De nuevo esta chica. Just leave Menagerie before it's too late. Siento como que en algún momento ella va a traicionar al White Fang. And I'm, uh, oh, controlled territory is the widest reaching in the world, you know, and that makes it Ministra. harder to protect. We get one Uh, me encanta la idea. Me encanta la idea de que Crow ahora esté con todo el grupo Ranger. Adam. we can figure this out. My sister has the spring main, and I know where she is. We need to go as soon as possible. Uh. I wanted to be more than a farmhand, but ya tiene otra de las damas. Would ask for this. Eso último era la invocación de Wise, ¿verdad? Can I help you? Por un momento, por solo un momento pensé que iba a haber algo relacionado con Pirra detrás de esa puerta. Por un momento lo pensé. Ok chicos, hay tantas cosas en el tráiler que no puedo contar cada una de ellas en el video, pero hay varias cosas importantes que quiero recalcar. Una es que ahora Crow está acompañando al equipo Ranger por, su travesía de Ministral. Y eso es algo que me gusta. Me gusta el hecho que Crow eh, forme parte del equipo y no los esté usando como carnada, como lo vimos en el volumen anterior. Y al final del volumen lo vimos eh, herido y ahora vemos que está recuperado completamente, cosa que me alegra. Oscar se está uniendo ahora al grupo Ranger, así que ahora tienen también la tutoría de Ospin por un lado de ellos. Este digo entre comillas porque no estoy muy seguro de si Oscar puede comunicarse directamente con Ospin eh, en su cabeza o simplemente se comunican cada vez que Ospin lo quiere. Entonces no han dejado muy muy claro esa parte. Por otra parte vemos que cada vez le están dando más y más espacio a Raven. Raven es ahora uno de los personajes principales del volumen 5 incluso aparece en el póster oficial y ahora que Crow dice que ella tiene en su posesión a, la dama de la primavera, eh, definitivamente la va a poner eh, con la luz encima, es decir, va a haber mucho de ella en este volumen, o por lo menos eso espero, aunque no creo que haya mucha interacción entre Raven y Yang, por lo menos en este volumen, así que por lo pronto solamente tendremos supongo que el backstory de Raven, y es algo que espero muchísimo, quizás no sea una de las razones por las cuales dejó el equipo, el equipo Stark. Y es algo de lo que real, realmente quiero saber. Por otra parte, vimos a cada una de las chicas teniendo sus propias peleas. Ruby se encuentra en Ministra junto con el equipo, el equipo Juniper, o lo que queda del equipo Juniper. Yang se encuentra en camino a, no sé dónde, pero se encontró peleando con alguien, entonces posiblemente siga buscando información de, no sé si del equipo Ruby, de Raven, o de algún, otro, de algún otro lugar al que quiera llegar. Por otra parte, Blake está empezando su pelea para recuperar al White Funk. No creo realmente que vaya a luchar en contra del Wi-Fi, sino que quiere convertirlo en lo que originalmente fue. Por último, la última escena que tuvimos en, el tráiler fue la invocación del Caballero Blanco de Wise. No estoy muy seguro de cómo va a encajar en el volumen, pero creo que lo vamos a empezar a ver más seguido de aquí en adelante. Así que definitivamente prepárense para algunas escenas de acción mucho muy buenas en este volumen. Por lo menos eso espero. Acabo de ver lo que es el corto animado de Yank, así que hay una escena de acción mucho muy fuerte en esa. Ojalá tomen eh, las riendas de este volumen e incluyan un poco más de acción, ya que siento que en el volumen 4 hubo no mucha y Ruby definitivamente una de las fuertes partes de Ruby es su acción. Entonces ojalá retomen un poco más de eso. No estaría nada, eh, nada perjudicada la serie si si se toman unas cuantas escenas más de acción en ella y yo definitivamente los disfrutaría muchísimo. Y bueno chicos, yo voy a dejar este video hasta aquí, díganme aquí abajo en los comentarios qué es lo que vieron ustedes en el tráiler que yo no vi y déjamelo aquí abajo. Definitivamente vayan y chequen el contenido original de Roasted las ligas van a estar aquí en la descripción o en pantalla apareciendo en las etiquetas. Recuerden que pueden seguirme en mi Facebook y también en mi Twitter si quieren ver algún contenido especial o un detrás de cámaras de todos los videos, pueden hacerlo ahí. Pueden checar los links aquí en la descripción o aquí también en pantalla. Recuerden que pueden suscribirse para más y yo los veo en la siguiente. Soy Luis Freak. Bye bye.